начинается оргазм. А у меня ощущение, что я на это 4 куска потратил. Всем э, я прошел сюжетную линию как дебил. Мы пойдем по такой стопе, что будем делать баги, приколы, фейлы. Э, надеюсь, это кому-нибудь понравится. Э, записываю я сразу говорю 3 марта, воскресенье 2019 год. И надеюсь, что это кому-нибудь понравится. Заставки не будет. Ну, в общем, шо, пацаны, будет у нас участвовать вот такой вот большой бомбардировщик, самонаводящийся такой легенький самолет и обычный пулеметник. А, я вот сделал сейчас вот, сейчас при вас нацеплю, так, главное, чтобы это были вот такие вот штучки. Первое, главное, чтобы было все симметрично. Сюда мы наклеим так, аккуратненько сюда. Так, все. Правое крыло у нас держится. Теперь хватаем левое. Так, э, мы за сюдой. Главное, чтобы все получилось у нас. Но ну, разгона должно хватить, потому что мы типа будем падать вниз, и за счет сопротивления мы должны типа, стоп, почему 4? А, а, да, 4. Теперь мы носы. Э, да закрой ты ебал, ты потом у нас не грохнулся. Так, так, так, так, так. Так. Тихо, тихо, тихо, Ну, в общем, шо, пацаны, будет у нас участвовать вот такой большой бомбардировщик, самонаводящийся такой легенький самолет и обычный пулеметник. А, я вот сделал сейчас вот, сейчас при вас нацеплю, так, главное, чтобы это были вот такие вот штучки. Первое, главное, чтобы было все симметрично. Сюда мы наклеим э, так аккуратненько. Сюда. Так, все. Правое крыло у нас держится, теперь хватаем левое. Так, э, мы за сюда. Главное, чтобы все получилось у нас. Но разгона должно хватить, потому что мы типа будем падать вниз, и за счет сопротивления мы должны стоп, почему 4? А, да, 4. Теперь мы носы. Э, да заткни ты ебало, пидорас! Да бьёб твою мать, блядь! Где нахуй? В опыт был. Сейчас в очко смотреть буду. Пидорас. Ладно, а, так, второй. Господи, что это за убожество? Так, и последненький мы тоже цепляем. Раз, два, три, четыре. Все, великолепно. Ну что, давайте пробовать. Мне кажется, у нас э, ничего не получится, но должна быть вера. Фух. Готовность номер один. Номер one. Go. Ну, давай, давай, давай, давай, поднимай свой органику вниз. Давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Ту -ту -ту -ту. Охуенно, ну-ка. Все, сделал скрин. О, да я это как превьюшку. эм, что, простите? У нас тут не армия Китая, как бы. Тихо, тихо. Твою мать, у нас один самолет. Хьюстон, у нас самолет отпал. Ладно, попробуем что-нибудь сейчас. Так, нужно что-нибудь такое такое придумать. Э, нужно время для размышлений. Эм, ладно, окей, в принципе, нахрена. Главное, чтобы его не кренило. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Э, в смысле? Шутся! Это, блядь! Твою мать! Эм. Ну видимо, сама судьба не хочет, чтобы этот эксперимент продолжился. Оу. Оу. Я знаю еще один эксперимент. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну... О -о Я знаю, что мы делать будем. Да твою мать! Чё? Бля-бля-бля-бля. Посмотрим, сколько э, шариков вот этих подъемных <clears throat> нужно, чтобы поднять вот эту махиночку. Ну-ка. Первый. Второй. Третий. Э. Что-то это мне не нравится. Четыре. Да опять. Э, пять. Да, бля. Да, мать твою. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Последний. Да, бля. Десять. Теперь посмотрим. Включаем их все и погнали. Ну-ка. Ну, ну, ну, ну, ну. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ёп. Да, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай, поднимай органику. Поднимай, поднимай, поднимай. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай. Пошел ты тихо, тихо, тихо. Давай, поднимайся, поднимайся, поднимайся. А теперь опускай. Давай, давай, давай, давай. Все как... Не-не-не-не-не, нани. Бля. Да ну не! Да ну серьезно! Куда поехали? Ну ты говнюка, спрашивает. На тебе, на, на, на, на, на, на, на. Эпично. А ты просто в аду На тебе. На. Ой. Сваливаем. Сваливаем отсюда. Сваливаем. Ну, в принципе, я постарался вам показать этот закон э, непонятно чего, и мне... Э, короче, я свою работу выполнил, идите нахуй. Ладно. Мы вас поняли. Мы вас, мы вас поняли, да. Угу. Пошли вы на... Ну вот на такой прекрасной ноте мы закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на все ссылки, которые я оставлю в описании, подписывайтесь на все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И э, сделаю вторую часть, если вам понравится. Рико Родригес, он настолько дебил, то, что вам нрав... не нравится, не может. И всем спасибо, всем. Сейчас что-нибудь сделаю такое эпичненькое. Всем до, до встречи, всем пока. Бля, охуенно.